În seara asta ploioasă o să-ți improvizez despre a prețui. Uh, plouă, sunt în parcul de lângă after school unde merg uh, uh, astăzi, unde merg de obicei și mi se pare că a prețui nu are cum să fie altceva decât a respira. Am tot stau să mă gândesc, mulțumesc Mirela pentru verb, ce prețuiesc eu cel mai mult? Casa, familia, Uh, iubitul, uh, uh, ce prețuiesc, ce prețuiesc eu cel mai mult. De fapt, nu prețuiesc nimic altceva decât faptul că, că încă mai respir. Mai ales după ce s-a întâmplat cu cei doi colegi de-ai mei din colectiv, care au murit, Dumnezeu să ierte și să-i odihnească, nu, nu, nu pot să mai consider că prețuiesc altceva mai mult decât faptul că respir. Și uh, mă felicit pentru că am ales să respir. Tu, tu ce prețuiești cel mai mult pe lumea asta? Ceau!